кофе, выкинь глупые книги, что ли, ты грузом тупит все прочее, Люди, что не волнуют, не обнимают, не целуют, я не хочу вам помочь. Умца, умца, умца, умца, умца, умца, умца, умца, умца. цам-цам-цам Пропылесошу жизнь от лишнего мусора Ненужного, скучного Минимализм хочу и оставляю Лишь самое лучшее, важное Сны с низким расширением страхи С огромным прошлым, что лишним грузом топит Сниму догмам и осуждением придают пинком вращение Важен порядок уму Да пошло все лишнее, ты sometimes